जैसा उसने छुपाया हर अदा में नूर है आया साथ मरे और सतहत्तर गाया रब को क्यों ऐसा बनाया तेरा जिससे पड़ गया पाला अच्छे को गलत कर डाला तेरा नक्श तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त तो चीज बड़ी है मस्त मस्त तो चीज बड़ी है मस्त तो चीज बड़ी है मस्त मस्त मैं चीज बड़ी हूँ मस्त नहीं तुझको कोई होश होश नहीं तुझको कोई होश होश उस पर जो बन का जोश जोश नहीं तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष मत होश तू हर वक्त वक्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त मैं चीज बड़ी हूँ मस्त भी शैतानी है इश्क में तेरे मर जानी है इतना कोई खुद को बचाए आग दिलों में लग जानी है जादू ऐसा कर डाला ना होश किसी ने संभाला तेरा नहीं तेरा कोई दो नक्श तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त तू तो चीज बड़ी है मस्त मस्त तू तो चीज बड़ी है मस्त तू तो चीज बड़ी है मस्त मस्त मैं चीज बड़ी हूँ मस्त